Akkor megmutatom, hogy hol lehet a betűtípust kiválasztani. Tehát először is, hogy itt vagyunk a bővítmények sablonokba. Akkor kezdjük innen, az elejéről. Kiválasztom az adott sablont. Stílusfül. Picit lejjebb megyek. Betűcsalád. A szöveg a cím és a reklám, a promó betű. Most nézzük a magát a body fontot. A betölt, <clears throat> itt van az összes betűtípus, és ide lehet beírni a példaszöveget. Így <clears throat> És itt lehet látni, hogy melyik betűcsaládba van meg az adott hosszú karakteres betű, és hol nincs. Tehát itt például lehet látni, hogy itt nincs meg, itt pedig megvan. Ha kiválasztottuk a kívánt ö, betűcsaládot, akkor a szelektre kattintunk, én most nem fogok kiválasztani semmi más, és utána még itt elmentjük az adott stílust. Ennyi az egész.